Sabendo que bola, bloco e tuito conseguiu, eles podem escolher os times. Fizemos o teclado para a bola, porque não tem braço, não tem perna e nem consegue falar. Escolha quem você quer primeiro, bola. Você escolheu espinha. Agora fez tu. Por que a bola escolheu primeiro? Porque ele chegou no final primeiro. Ué, logo. Fala o objeto que você quer que fique no seu time. Triângulo. Você escolheu triângulo. Agora é só doido. É que vez quero de iPhone e Droid Eu Droid. Tá bom, você escolheu o celular Droid. Olha a bola de novo. Você escolheu asas. Já passou quase um minuto. Precisamos ser mais rápido. veja o bloco. O iPhone. Torito. bomba Esses são os membros de cada time. O líder de cada time foi escolher os nomes. Divisamos o teclado para a bola escrever. O nome do time da bola é os Épicos. Os membros dos Zapicos vão votar qual será o ícone. O ícone das estrelas foi o mais votado, então será esse. Logo, escolhe o nome do seu time. Ilusão. O nome da equipe é Ilusão. Então, esse é o ícone do grupo. Então escolhe o nome do seu time. Bota no ícone que o grupo devia ter. Então, esse é o ícone do grupo. Então, esses são os times oficiais de Batalha Encilhada.